Urtero legez, gaur maiatzak bat Gipuzkoako mendietako larreak irekiko dira. Eskualdez berdinetako bosteun eta berrogeita zei abeltzainek, berrogei mila abel buru baino gehiago igoko dituzte Gipuzkoako mendietako larreetara. Gipuzkoako larre nobetzelanetan diardu aldundiak, hogeita irudal herri eta tokiko baserritarekin elkarlanean, hogeita mabimendietako goilarretan larretan nobekuntzalanak burutu direlarik. Honen beste, aldundiak eta beltzainek, elkarrekin, manifesto irakurria zeman diote gipuzkoako laharren irekira ofiziala denboraldiari. Gizaldiz gizaldi, gure arbasuek gipuzkoako mendietan atera dute bizimodua. Bertan lan eginez, gure mendiei daukaten itxura eman. Belaunaldiz belaunaldi, beraien jakinduria, oiturak, izaera, hizkuntza, sentimentuak gaur arte ekarri dira. Gizarte honek gure mendien balioa aitortzen du. Gizarte honek balio hori bertan lan egiten duten abeltzainei esker dela aitortzen du. Guk erakundeetako ordezkariok gizarte horren aitortza adierazi nahi dizuegu. Baina izan zirelako geranez eta geralako izango direnez, orain arteko lanbide honek jarraitu egin behar du. Horregatik, gaur egungo abeltzainei eskatu nahi dizuegu mendiko laharren aprobetsamentu eta kudeaketan jarraitu dezazuela. Erakunde publikoak zuen bide lagun izango gerala hitz ematen dugu. Abeltzainok beharrezko zaituztegu Gipuzkoako laharren kudeaketa egokirako. Izan bedi zuen ogibiderako tresna eta zuen lanarekin zain itzazue mendi hauek gizarte osoaren gozamenerako ona hemen, abereak mendiko larretara igotzeko langa irekitzen duen giltza. Gizaldiz, gizaldi, gure arbasoek Gipuzkoako mendietan atera dute bizi modua. Bertan lan eginez, gure mendiei daukaten itxura eman, belaunaldi, beraien jakinduria, oiturak izaera, izkuntza sentimenduak gaur arte ekarri dira. Katea, ez da eten. Gure mendi hauek gure lanbide, dira. Gure mendi hauek gure bizimodua dira. Gure, gure arnasa, umezut berauek gabe. Giltza honekin mendiko larretarako langa ireki eta gure aberea bertara igoko ditugu. Gure lana gure ogibide bihurtuz, zuentzago kutuzuzko jakiak sortuko ditugu. Eta larre ere denon gozamenerako mantenduko ditugu. Itzen dugu, gure arbasoen etxeko zua bizkiri mantenduko dugu. Bizirik zainduko degula. Honen bestez, Gipuzkoako mendiko larreak irekitzat ematen ditut, urte oparoa izan dezazuela.